lundi matin, jeudi, samedi, dimanche, lundi, on est lundi, jour 5. Aujourd'hui, le plan, c'est qu'on va à Magic Kingdom en matinée. En après-midi, on revient, on va aller à la piscine. Puis en soirée, on s'en va à Prot Center pour le, feu d'artifice. Ici, c'est le Jumbo, c'est un autre des resorts de Animal Kingdom. C'est aussi pas mal beau. Ça ici, c'est une wow box. Voyez-vous là, on met nos mains dedans, on touche, puis il faut deviner c'est quoi. C'est wow. Slimy? Non. C'est un os. C'est not a Oh, c'est une vertèbre. C'est une vertèbre de mammouth. A mammouth? No. Elephant? It's big. It's big. A giraffe. Une vertèbre de girafe. Oh my! une Vertèbre de girafe. Ok, deuxième wow. fish, an animal from the ocean. Largest land mammal, elephant. Oh, sorry Elephant poop. Correct. That's elephant. Elephant poop. That's real or is just the, the... That's real poop. It's, it's covered in glaze, so you can play with it. J'ai vraiment joué avec la merde d'éléphant, man. Caca d'éléphant, yeah. Okay, last You talking there? Yeah, you talking there, yeah. Troisième wow, ça a l'air d'une espèce de serpent. Oh! That's a horn. A defense? How do you call those? Chasse. Bon, ben, je pense que c'est des défenses de Pumbas. euh, Warthog. Bon, ben, fait que c'est une défense de, de 5 pieds. Écoute, ça c'est wow. Thank you for the wow. Uh, ah. thank you. Yeah. Embarque, embarque. Go! Ciao, ça va? Oui. oh, ouais, c'est par ici. Oh ouais! On a eu pas mal, Laurent. Là, on s'en va dans le manège probablement le plus incroyable. Ça s'appelle le Carrousel du Progrès. Ça a été probablement le premier manège que Walt Disney a fait. C'est un peu vieux. Dans la scène où ils ont inventé genre le, le frigo, là, puis genre le lave-vaisselle. C'est comme quatre scène du progrès. Il s'appelle le Tomorrowland, là. Tomorrowland, ouais. Mais euh, c'est pas mal vieux maintenant. C'est plutôt le <laughs> Yesterdayland. Ils fait aucune rénovation depuis 1964. c'est vrai. He loved it. We have almost 8,000 automobiles in this country, and we can travel by train from New York to California in less than seven days electric light fixture here on the porch. Our refrigerator holds more food and ice cubes. Just a dream away. Follows his dreams with mind and heart. Là, on est dans le Dumbo avec Paul. Paul, regardez comment c'est beau? Les belles fontaines. Oh là là! 没怕死。 C'est quoi? C'est quoi? Une princesse. Du caca d'éléphant. on est pas mal chanceux. On s'en va à la table de Cendrillon. C'est dans le château. Michel, c'est dans le château, ça? C'est dans le château de Cendrillon. On va pas jusqu'à la tour rose sinon on va être dans le spectacle. They're not as bad as they seem. Fait qu'on a vu et Cendrillon. On est dans la partie supérieure du château là. qu'on puisse manger aussi, parce que là, il y, a, princesse sur princesse, ça devient compliqué un peu. Belles assiettes en plus, là. Hum. moi, ce que j'ai, c'est une espèce de chose au chocolat qui a l'air vraiment bon. Ça va le faire, la carousel nous en après. Regarde, on peut pas. Qui a aimé ça C'est ça, toi, toi. Ouais. Ouais, là la petite mini, pour un 20$ flat rate, tu peux avoir euh, une ride n'importe où sur les euh, Disney Properties, n'importe où sur les territoires de Disney. Puis ils utilisent un lift. Et puis quand tu appelles un lift, en fait, c'est ces chars-là qui viennent, puis c'est des cast members dedans, des employés de Disney donc. Puis euh, eux autres, ils, permettent de continuer de vivre l'expérience Disney. L'autre affaire, c'est qu'ils sont les seuls qui, peuvent t'amener aussi proche que les autobus qui font la navette. Les autres autos doivent, en tout cas pour Magic Kingdom, débarquer à l'autre place, à l'autre bout, puis prendre une espèce de petite navette, se rendre au train, puis prendre un train, puis se rendre à l'entrée, ce qui rajoute vraiment. Alors que les autres, les petites mini, ils t'amènent direct à l'entrée, c'est beaucoup plus vite. On a changé nos plans d'après-midi, on s'en va à la piscine de l'hôtel l'hôtel Kidani, on m'a dit qu'il y avait des euh, glissades d'eau même dans la piscine ici. c'est une piscine intérieure, je pense. C'est une piscine extérieure, on est en Floride. Je pensais que c'était intérieur, mais non. Donc, je pense que c'est là, là. Aïe, c'est cool. Wow! C'est pas des farces, c'est vraiment un endroit de piscine cool. Ok, c'est pas des farces là. Hey, c'est cool hein? Oui. Cool. Ah! Ce soir, une soirée un peu plus mollo, ici nous, à la chambre, Michel, les enfants, Jeanne, puis nos grands-parents vont aller, eux, à Epcot Center, il y a les feux d'artifice. Mes beaux-parents, ils repartent demain, eux autres, alors ils seront pas là pour les... Euh, pour les feux demain soir. Je pense que ça va être bien pour tout le monde.